En la región sur del Ecuador, la cultura cañari, al igual que otras culturas de Mesoamérica y los Andes, fueron y aún seguimos observando el mundo celeste, mundo tangible y mundo interior. Hanan, Kai, Ucupacha. Esta interrelación nos permite generar sabiduría y conocimiento. Para nuestra cultura, la agricultura continúa siendo la base fundamental de nuestra vida comunitaria, a pesar de estar en ambientes físicos complejos y heterogéneos. Seguimos investigando, cultivando, sembrando, produciendo y alimentando de granos, raíces, tubérculos, frutales, plantas medicinales y animales andinos y andinizados, los cuales aún perduran, sostienen y organizan la vida de las familias cañaris y cañarenses. En los cantones Cañar, El Tambo y Suscal se han identificado cuatro zonas de vida, transición subhúmeda, central seca templada, intermedia subhúmeda templada y alto andino páramo que va desde 2.000 hasta 4.400 metros sobre el nivel del mar. Este espacio se caracteriza porque tiene su propio clima y medio ambiente diverso y variable. Cada piso ecológico tiene su estructura, funciones, relaciones, costumbres y las tradiciones milenarias de la cultura cañari que aún perduran. La zona alto andino páramo es la esponja hídrica y merece un trato especial, es decir, investigación, manejo y conservación frente al cambio climático, crisis alimentaria, social y mental. En cambio, desde la cosmovisión cañari andino, los páramos son la cabeza de la Pachamama. Al ser así, es sagrado, tiene poder, derecho y respeto. Desde la cosmovisión cañari andino, la tierra es sagrada. Es nuestra madre, escultura, nos da vida, brinda alimentos nutritivos y medicinales, es la carne. El agua que existe y cae de Jahuapacha es la sangre y las plantas que en ella germinan es la vestimenta de la Pachamama por lo que para realizar las labores en la chacra, nuestros ancestros cañaris se fundamentaban en los indicadores astronómicos, naturales, zooindicadores y fitoindicadores. De esta manera interpretaban y predecían el próximo ciclo agrícola. Con esta ciencia, los cañaris demuestran que el éxito de la chacra está en la preparación de la madre tierra, de acuerdo a la topografía del suelo, pisos ecológicos y la variedad a cultivar. En la parte baja para la siembra del maíz, arveja, frejol y otros granos lo realizaban el chaco y o desmonte con machete. En cambio, en la zona central e intermedia la arada y cruza con En estos últimos 15 años utilizamos el tractor agrícola, el mismo que está generando un desequilibrio a la diversidad biológica de la madre tierra. Para los cañaris, la semilla es la matriz fértil de la Pachamama, hijos e hijas de la madre tierra. Al ser así, son nuestros hermanos, hermanas, familias, son el presente y futuro de la chacra. Tomando en cuenta esta realidad, la semilla en el proceso productivo juega un papel preponderante, es decir, un manejo con conocimiento y efectividad. Asimismo, para mantener la calidad y pureza genética, una práctica especial durante la etapa de cosecha y post cosecha, selección y almacenamiento. Para mantener la pureza genética Algimuyo, libre de insectos, enfermedades y de buen rendimiento, seleccionaban las mejores plantas en la chacra donde tomaban en cuenta la altura, sanidad, precocidad y la vigorosidad. Asimismo, después de la cosecha y antes de almacenarla, seleccionaban tomando en cuenta el color, forma, tamaño y peso. Para mantener estas cualidades, la semilla era depositada en sitios apropiados, en trojes, costales y vasijas. También se hacía un mañay a la Pachamama y a los espíritus que heredaron la sabiduría y el conocimiento en la vida y en la chacra. Nuestros ancestros cañaris fueron y aún seguimos siendo observadores, caminantes, pensadores e investigadores para realizar las labores en el nuevo ciclo agrícola Tarpu y Pacha. Observamos y sentimos el tiempo y el espacio, Jawa, Kai, Ucupacha. De esta manera planificamos la época apropiada para la siembra, tomando en cuenta el ciclo lunar, los pisos ecológicos, tipo de suelo, mercado, la relación familiar y las variedades. La alimentación nutritiva a base de diversidad de papas, ocas, millocos y mashuas. En cuanto a granos, maíces, frijoles, quinoa, chocho, kiwicha, sangorache. Las raíces, chicama, zanahoria blanca, camote, achira, miso, los cuyes, el charqui, variedades de ají, la chicha, las cucurbitáceas, sambo, zapallo, limeño y otros. Preparan y comparten e intercambian en las siembras en los momentos sociales, religiosos y culturales. Asimismo depende del tiempo y espacio. Lo antes mencionado es considerado como la seguridad alimentaria, pero en estos últimos 15 años está cambiando notablemente. Esta situación se debe al desconocimiento del origen y el valor nutritivo y medicinal, también por la migración no se genera valor agregado y los alimentos importados. En la chacra y en el ámbito social, la familia, Ayllu, simboliza respeto mutuo y solidaridad en la alegría y tristeza. Nuestros ancestros consideraban como una agrupación familiar, unidos por los lazos de parentesco, esa capacidad y formas de reflexión y organización está permitiendo sustentar el equilibrio y la armonía en el espacio territorial mediante la siembra emotiva de la reciprocidad, la redistribución y la comprensión mutua como factores fundamentales del suma causa. Sin embargo, esta armonía de vida entre las familias y la naturaleza Pachamama, con el pasar del tiempo, después de la conquista, la colonia y con los proyectos de desarrollo, estamos enfrentando profundos cambios favorables y desfavorables. Por lo antes mencionado y analizando el presente y el futuro de la economía de nuestro pueblo cañari y cañarense, amerita participar y trabajar con la niñez y la juventud de las unidades educativas, porque en los últimos tiempos hemos determinado que la desnutrición y el bajo desarrollo cognitivo y rendimiento escolar está también asociada a la invasión de alimentos importados de baja calidad.